そのそこのところを具体的にすごく初歩的で申し訳ないですけどあの許しの仕方を教えていただきたいと思って。So, can you give me how to forgive? So, it's, I think it's, it's a big, very basic question, but can you tell me how to forgive? お二人に考えてお願いします。I want to ask you both. Yes. Well. For me, you you start to realize that there's there's two different voices and two different purposes in the split mind. はい、であのあなたはですねあのマインドの中こう分裂したマインドの中に2つの目的があるというふうにもう理解をされていらっしゃいますよね。 And the ego speaks first, and it's usually very harsh and, and critical. はい、であの最初に自我が話し出すんですね。それもひどいことであって、そして批判的なんですね。厳しくて批判的です。And the voice of the spirit or soul has to wait patiently and then gently remind you of the truth of you. はい、でもう一つの精霊の方ですね。それに関してはとても優しくて、そして忍耐強くあなたを待ってくれるんです。 uh, the ego wants you to believe in its thought system and tricks to, to keep you asleep and dreaming. はい、で、ジガはですね、あなたがもう寝たまま、こう夢を見たままにしとくための思考システムなんですね。And the spirit wants to use your your skills and your abilities in a way that you can teach what you would learn. でそしてあのスピリットはあなたのスキルであったりそれは能力であったりというものをあなたが学ぶために使っていきたいというふうに思ってるんです。And so it really is a matter of, of attention, which, which voice will I give most attention to? はい、ですからここではどちらの声に自分が耳を傾けるかどちらに注目をしていくかというものなんです。Because the more attention I give, the, the more it will c o m e stronger in awareness. もし私たちがもっとより注目を与えれば、そのものっていうのがより気づきやすくなっていくんですね。It's very much like a, a Native American story of there's two wolves, and one is fear and one is love. であのネイティブアメリカンの言葉であるに一つの、まあ、壁がありますと二つの壁があって一つは愛で一つが恐れですというものです。And the teaching is which one will you feed? Feed. feed? Which wolf w you? あ、あ、ごめんなさい。で、あのごめんなさい。狼が2匹の狼がいて、それが一つがあの愛で、一つが恐れです。そしてここではどちらの狼に餌をあげるか、そのね食料を与えるかということなんです。Because the one that you feed will grow stronger. はい。で、あなたがこの餌をあげる方というのがより強くなるんですね。And so at the beginning, uh, I was was careful about which books I would read, and I would put notes to myself uh, around me just to remind me of what was most important. はい、であのなので私は最初の方ではどんな本を読むかっていうことであったりあるいは何を大事にしなきゃいけないのかっていうのをこう自分の周りにノートを書いておいてあの自分がこうどこに注目をするかっていうのを忘れないようにしていったんです。So that I could grow in trust with the gentle voice. はい、そして私はこの優しい声を信じていくというふうになっていったんですね。So, the first step in forgiving is to learn to really nourish that innocent, gentle part of yourself, nourish the soul. はい、ですから最初のステップっていうのはあなたの中の優しい部分っていうのにあの栄養を与えていくそこを育んでいくということをしてください。Yes. And it's not important the words that you use Uh, to call your soul. You can call it whatever you feel intuition or whatever you feel hmm. comfortable with. はい、であの言葉は重要ではありませんた例えば魂って言ったり直感であったり何かも心地いいという思うものであればそれを使っていただいていいです。And also I'd like to tell you that I meet thousands of people around the world that work with the course and it's very common to for them to stop doing it or to drop drop it for a while. であのたくさんのコースの学習者に私会って世界中の人に会ってるんですけれどもその人の中にはあのコースをやってまたやめてしまうということ少しやってやめてしまうという方もいらっしゃいます。So they tell me these stories many times of how they they put it aside for a while, then they, later on it comes back. はい、ですからその人たちのいろんな話を聞くんですが、まあ、一旦は弱気に置いてやらないんですけどまたその後また手に取ってやっていくという方も。Because the Course in Miracles is so direct that sometimes uh, the ego is very threatened by such a clear and direct message. であのなぜならばコースはもう非常に直接的なんですね。ですから自我はすごく怖いんです。ですからその自我がこう抵抗してこのあのまあ直接すぎるということですね。And they tell me many stories about how sometimes they they get the book but they get it into their house, but they don't read it when they get it into their house. はい、であのまあ大体多くのあのよく聞くんですけれども本を買いましたそれで本をこう置いとくんですけれども、まあ、そのまんまってことですね They use it as a plant stand or they use it to prop the door open They keep a safe distance away from the book、はい、ですからこの上にあの植物を置いたりあるいはドアのストッパーとしてですねこれちょうどいいみたいでドアをあのそのままの状態にしておくということです Because there's a part in their mind that knows that when they engage with the book, it could get very intense. はい、であのもう私たちの心の中の一部はこれをやあの学んだらですね非常にまあ激しいものというか強いものになるということを知っているからなんです。Yeah. So that's why we have to be very gentle with ourselves and, and not be hard on ourselves for how fast we go or how slow. はい、ですから私たちは自分自身に優しくなければいけません。なんか早くやるとかどれくらい遅いとかそういうのことに対しても優しくいてください。 Yeah, um, I think your question um, is a, a question in a lot of people's mind. はい、であのあなたの質問というのはたくさんの人が前あの心の中にある質問であると思います。How to overcome this this feeling of、uh, worthlessness。はい、でこれはあの自分の無価値観というものをどのように乗り越えていくかということ。Because um you know in in our world we feel like um, if I feel a low worth or low self esteem でこの世界の中で私たちが自分はあの自分の価値がないあるいは低い自己肯定感というものがある時には somehow we can we can change or improve and we can feel the opposite はいでそその時には何か自分が改善していく改良していくことによって良くなると反対側に行くというふうに信じます but the truth is um you know either we feel this not good enough, this feeling, or we feel the pride of we are really good in this world. ですがこの世界の中で、まあ、あの全然できていないというふうに思うことあるいはすごくもう十分にできているって思うことっていうのは They both still gonna bring this sense of,、um, um, of fear and, and this guilt、はい、ですがこれはどちらにしろ恐れを生むそしてあのそれはあの罪悪感になります And I remember when I first um, uh, came to the community. で私がコミュニティにあの最初に行った時に、um, I heard David made a comment. でデイビッドがコメントをこう言ったんです。Um, to the extent that if you, if you feel you cannot do what God ask you to do もしあなたが神があなたにやりなさいって言ったことができてないというふうに思った時には That is arrogance それはあの傲慢さであるよということです。And I thought, that is How can that be arrogance? That's humbleness. えなんでそれは傲慢さんなのそれ謙虚さ謙虚さじゃないの And、uh, I, I, I was I grew up in this culture of what you know thinking humbleness is a merit. はい、そしてこの世界の中ではこう謙虚さっていうのはメリットであるというふうに学んできました。I can you know, tell myself I'm not good enough and tell other people I'm not good enough and that's humbleness. はい、そして私はもう十分にできてないよと他の人に言うことっていうのはそれは謙虚さであるというふうに思ってたんです。But what David was saying was if you if if we still believe we are uh, we have an identity that is not God created. でももし私あのデビッドが言ったんですけどもし私たちが神が作 あの自分たちを想像したままの自分でないということを信じるならば And we think we're this small identity で私たちがこの小さな自己のアイデンティティであると思うならば That is actually arrogance それは傲慢さ実際には傲慢さであると That is actually to say to God that something you didn't create has reality、はい、でそれは神にですねあなたが作ってたものがじゃなく Something, あなたが作ったものっていうのは実あ、sorry, something you didn't create has reality. あであなたが作ってないものにそこに実在性があるっていうことがそれがあの傲慢であるということですね。So I, I know that feeling, like I didn't really like the feeling of feeling very weak and very worthless. でそこで私は何かあの自分が価値がないとか何かあの feeling worthless and weak. Ah, no, あ、なの弱いというふうに感じなくなります。And uh, uh, believe in the attack thoughts in my own mind. そして私の中のこの攻撃のマイマインドというもの。And I remember uh, early on I actually saw a psychic to ask uh, to solve this problem. はい、ではここでですねあの前ずずいぶん前にですねサイキックの人がこの問題を解決するというふうに言いました And he said you have a very small self-concept about yourself でその人はですねあなたは自分のあの自己概念ちとてもちっちゃい自己概念を持っているというふうに言ったんですね and, and he said to me I'll see what you can do about it はいでそれの彼はですねあなたがこういうことできますよっていうのを言ってくれたんです And he asked and he asked in his mind ask He prayed probably in his mind. うん、で彼は彼の心の中でなんか祈っていたみたいなんですね。And he said, You have no hope. そして彼はあなたには何の希望もないって言ったんです。That was the end of the session. それがかえんあのセッションの終わりだったんです。so I left thinking, wow. え私私はまあそこ離れて、え、えな、な、何みたいな。First of all, I, I knew this is a self concept that I have. で私は最初はこの自己概念っていうのを持っている。And this self concept is taking the shape of thinking、uh, I'm not good enough. はい、でそのあの自己概念っていうのは私はちゃんとできていないよよまだ十分良くないという。 And he also said there is no hope, there is no way out. <laughs> そしてあの彼はですね、もうここには希望ありません、何の出口もありませんと言ったんです。Uh, what, he, what it did for me was I really stopped trying to overcome this self-concept. はい、で私がやろうとしてたことっていうのは結局はその自己概念っていうのを乗り越えていく超えていくっていうことだったんですね。ですからここであのより大きな自己概念っていうのをを取得しようというのをやめたんです。My mind gave up. で私のマインドっていうのも諦めました。To, to try to improve myself. で自分自身をあの改改善していく、良くしていくということ。But what happened was I just、uh, really focused my mind in asking and following the, the spirit's guidance. はい。そして私はそこであの精霊のにあの尋ねてそしてそのガイダンスを受け取るというのをやって今やってきました What happens in that process is でそのプロセスの間で起こったことというのは the more we follow, ね、私がこう従っていけばいくほど the more we start to identify with the Spirit、はい、私はスピリットと同一化していくということ。 the more we started to remember that this guidance and myself are the same. はい、そしてそのガイダンスというのと私というのが同じであるという感覚を持っていくということ。And in that, this self-concept, this feeling of worthlessness disappeared. そこで私がこの自己概念の中でこう無価値であるというその自己概念が消えていきました。So I think this is the true way of healing this, this feeling of this、uh, self-attack. はい、でこれが私たちが自分をこう攻撃してしまうということを癒していくということです。The self attack, the voice will not stop, whether we have success in our a career or a failure in our career、はい、で自分を攻撃する声っていうのはあのキャリアの上で成功しようがそれから失敗をしようがずっと止まらないんですね Whether we're a good spiritual student or a bad spiritual student、ね、あのよいいスピリチュアルの学習者であってもあるいは悪い学習者であっても止まらない Whether we are a, a successful spiritual teacher or a not popular teacher、うん、あのスピリチュアルの あの成功してる先生であってもそうではない、まあ、有名じゃない先生であっても。But this attack will disappear when we identify with our true identity, the spirit. ですがこれのこの攻撃っていうのが止まるのは私たちが本当にスピリットと一つに自分自分というものをそこで同一していった時に止まります。And every day we can use our time to practice asking for guidance and follow. はい、で毎日私はそのガイドを あのお願いしてそしあのガイドをお願いしてそしてそのガイドにを、えーと、ガイドに従うということをあの毎日練習することができます。And we just need to be patient that it, will happen. Our mind will shift.、はい、ですが私たちはに辛抱強くなければいけません。私がそれができるようになるまでには。